суретке түсіріп берейін ба екеуіңізді суретке түсіріп берейін ба Кән. қай жері түсесіздер осы жер ма вот бес бір екі үш әдемі жарасады екенсіздер бір екі үш о бес жүз болғанда қалай а енді бермейсіздер ма бес бес жүз теңге иә жаңа айта алмайсыз ба бес жүз теңге екі жүз елу теңгеден екі рет түсірдім ғой қымбат қой сәңе ол бес жүз теңге неге қымбат осы жерде солай ғой birazcık kıymat var беріп келген ғой жоқ екі жүз елу теңгеден басып ғой жоқ емес братан пранк от души ана жерде камера тұр ренжімейсіз ба от души